¿Vendes en línea y se te complica enviar paquetes? Tú sigue vendiendo. Pide tu Lalamove y aprovecha el 40% de descuento.